Mkuu wa Mkoa wa Kagera Albert Chalamila akizungumza na wavuvi hao katika mwalo wa Nyamkazi uliopo manispaa ya Bukoba amesema kuwa Rais Samia ametoa fedha hizo kama shukurani kwao kwa kuonesha moyo wa kizalendo kwa taifa. Rais wa nchi, mama yenu, mama yetu na mama mtu mwingine amesema mkawapeni milioni kumi na sitaki kumwona kiongozi yoyote anawapangia matumizi. Najua mtafanya kitu kizuri, kama mmesema boti naweza kanunuliwa kwa milioni mbili na, na injini kanunuliwa karibu kwa milioni tano. Kwa nini msinunue kitu kizuri mnachoweza kusema Samia Suluhu Hassan boti ambayo inafanya kazi zake vizuri, ambayo inafanya kazi ya umoja sasa mkifanya kazi kwa namna hiyo, mtakuwa mmefanya kazi moja nzuri sana. Aidha, mkuu wa mkoa wa Kagera amewataka wavuvi hao kupuuza baadhi ya maneno yanayoendelea katika mitandao ya kijamii kuhusu ajali ya ndege iliyotokea. Watu wengi wanaongea mambo mengi sana kuhusu hii ajali, wanasema tulikuwa wazembe, wanasema sijui kulikuwa kuna kitu gani, lakini watu wanaoongea maneno hayo Ukimwambia apige mbizi hata moja hapa, sijui kama anajua. Ni watu ambao wanajua kuchonga kwenye midomo, lakini wakiwa na unafiki wa mioyo yao. Kwa hiyo haya muone ni maneno ya wakosaji. Kwa upande wake, katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, Dr. John Jingu amewataka wavuvi hao kuanzisha vikundi vitakavyoiwezesha serikali pamoja na wadau wengine kuwasaidia katika kazi zao. Lingine ambayo tumekubaliana ni mafunzo, mafunzo kwenye masuala ya majini, kupiga mbizi na mengineyo, lakini mafunzo ya kuzi kushughulikia majanga ya moto na mengineyo ambayo yanahusiana na hayo. Nadhani ndio hayo tumekubaliana, si ndio? E, na jambo letu la barabara basi serikali imeuona mchango wetu na imetupa ime, ime, ime, ime moyo. Tumeamini kwamba ipo, tunajua ni wajibu wetu kuwaokoa watu wanaokuwa na matatizo, na ndicho tulichokizingatia. Kwa hiyo tuna uhakika na tunamshukuru mama kwa ile asante aliyotutumia. Kwa kweli tunashukuru kwa umoja, kwa shukrani zake za dhati kutukumbuka sisi watu wa Nyamkazi na kutusihi tuwe na vikundi vya uvuvi na kutuahidi kutuletea maboti na boti ya ofisi ya BMU ya kusaidia kuokoa kwa majanga mengine. Kwa kweli tunashukuru sana. Maneno yaliyokuwepo yalikuwa mengi, lakini hatimaye mkuu wa mkoa ametunyambulisha kwa uzuri kabisa. Mariam Emily Star TV Kagera.